La luna sorge ed il lupo è a caccia. Assetato di sangue, vuole nutrirsi. Niente può fermare il diavolo, lo puoi solo domare. Provo a lottare con tutte le mie energie, ma alla fine vince lui, con la mia mano sul coltello. Sei bloccata nel mio gioco e ti sei dimenticata di quanto la vita sia fragile. Il tuo sguardo è nello specchio, perso nel proprio riflesso, e quando guardo attraverso i tuoi occhi, rompo il vetro Got you right where I want you. La tua vita è nelle mie mani. Il sangue è sul coltello e quando gocciola soddisfa la mia fame. Al tuo ultimo respiro, quando si chiuderanno gli occhi, ti ritroverai sola, nel buio, circondata dal nulla. Non c'è bisogno di combattere è tutto ok, Sara. Lasciati andare. Tutti dormono al bagliore di luna